доста интересно прашање, мораме да имаме предвид дека во парламентите, вклучително и во македонскиот парламент, па и секаде во светот, се води интензивна политичка нели дебата, чиј што резултат се а, акти, некакви акти кои што ги носат парламентите. Значи тоа прво не е а, дискусија помеѓу а, експерти а, таму, иако некои од нив имаат од имаат познавања во во некои области, во некои се стручни, нели, меѓутоа не се во сите, а тоа се работи пред се за народни избраници и за луѓе кои потекнуваат, нели, од народ, практично кажано, што значи дека не се сите еднакво нема сите еднакво високо образование или подготвеност или пак реторички реторички способ, способности. Меѓутоа, може неколку причини да се да се да зошто тие се навредуваат меѓу себе, секако во нашиот контекст прво би ја стал тука личната култура на на секој пратеник, како е тој навикнат да комуницира и да дискутира со со други. А потоа секако би ја ставил тука политичката политичката поларизација, односно поделеноста во општеството, меѓу политичките партии, сведоци сме на многу длабока поделеност и таа поделеност пратениците ја пренесуваат во собранието преку нивните исто така поларизирани дискусии. А, а потоа исто така мораме да земе предвид дека понекогаш еве и поради афект може да се случи да се упатат, упатат на, навреди помеѓу себе, особено кога има например некаква по-жестока, по бурна дискусија околу некои теми за кои расправаат пратениците. се разбира, тоа предпоставам во овој последниот случај дека не е намерно, туку се, се случува нели, случајно афективно. И во тој дел можам, можам да разбирам да бидат упатени некои, некои навреди, не, не, намерно пред се, но оно што се случува често пати е пратениците да се навредуваат исто така како дел од некаква тактика или стратегија во собранието со веќе мора да се да, да се а, има предвид дека секогаш кога се патуваат навреди можноста за било каков компромис, за било каков консензус околу некое прашање и воопшто за развивање на некаква конструктивна дискусија се смалуваат многу често и само по една наврата тие може да се сведат на нула. А, сепак, дури и теоретичарите на, на делиберативната демократија а, се не, не се единствени околу ова прашање, тие се, се сите се свесни дека а, тоа не дека парламентите не се не се клубови на на а, на академици практично, и тури се потенцира дека дискусијата парламентарна и треба да содржи некаков набој, да, да содржи конфронтација, но пред се тоа мора да биде на врз основа на, на квалитетни аргументи. Навредите многу често се и знак дека нема доволна аргументација кој што ги изнесуваат навреди. Односно не знам како да им се спротистават знам аргументи, па проаѓаат кон лични навреди и кон обезвреднување на аргументи на другите